Este sábado 14 de mayo voy a tocar en el Festival Muerte en La Viga. Solo faltan tres días para el festival. ¿Ya tienen sus boletos? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, es nuevo. <laughs>